колбасам называются каркалет. Бросили сливочное масло, растопили. Сейчас немножко поджарим лук, который оказалось тяжело найти в местности э, Мали и Роги. Люди здесь плохо говорят по-английски, не все говорят, поэтому не понимают, когда мы у них что-то спрашиваем. Зеленый лук нашли только в одном месте. Мали это а, небольшой поселок. А, Мали Роберт небольшой поселок в городе Дурыс. А, море здесь мелкое и немножко мутное из-за песка. В а, Влёре море чище, но такое же мелкое. Сейчас немножко поджарим мы купили за полторы тысячи лет. Это примерно 10-11 евро. А, свежих креветок нет. А, у них вообще нет магазинов или рынков рыбы и морепродуктов. Поэтому пришлось покупать замороженные очищенные креветки. обжарили лук, бросаем чеснок. Когда немножко обжарится чеснок, добавляем сметану. Вообще нужно сливки, но сливок мы не нашли. Взяли сметану. что это сметана. В общем, то, что взяли, то и добавляем. странная сметана похожа на кефир. Ну, может быть, в следующий раз получится найти со сметаной, то ли кефиром. Добавляем креветки. Здесь у нас меньше килограмма, потому что мы решили растягивать удовольствие и готовить частями. Сейчас пару минут. Креветки вареные, поэтому их нужно всего лишь пару минут подогреть в этой жидкости. добавляем соль. корицу. И уже сейчас через несколько секунд можно будет выключать и есть. Сейчас мы готовим на кухне, которая находится в нашем номере а, в апартаментах Ужвара. Это отель, который открыт только два месяца назад. Очень красивый номер, чистый, светленький, с двумя балконами, просторной комнатой и кухней. На плите у нас газовые горелки электрическая, но, э, работает только электрическая. кушаем суп из креветок. Назовем его албанский суп из креветок. А, на столе по центру у нас албанский национальный десерт трилече. Состоит из трех видов молока, коровьего, козьего и овечьего. А сверху толстый слой карамели. Очень вкусный, нежный, 100 а,